avoir vu le premier module sur cette histoire un peu de, du start-upper hein, pour mettre en avant et vous sensibiliser à la, manière dont il fallait euh, aborder la création d'entreprises et de start-up. On va voir maintenant en deuxième module, je l'ai mis, euh, mis euh, exprès en deuxième, la capacité à communiquer. La capacité à communiquer, pourquoi Alors, la communication, on a euh, euh, souvent, on a euh, en entreprise, on a une, vue un peu, un peu négative de la communication. Finalement, c'est à la limite de la propagande. C'est raconter quelque chose qu'on que l'entreprise ne fait pas forcément. C'est présenter les, les, choses un peu sous, un aspect un peu embelli qui n'est pas forcément, qui est pas forcément, qui est pas forcément toujours vrai. Ici, c'est pas, c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, quand vous êtes tout seul devant des gens, euh, quand vous avez à vous présenter devant des gens, euh, vous êtes tout seul euh, et on voit rapidement, on voit rapidement si effectivement ce que vous, ce que vous présentez c'est du solide ou si c'est simplement du vernis. Hein. mais vous allez être, vous allez toujours en communication, en mode de communication, c'est-à-dire que vous êtes tout seul, vous devez partager, vous devez influencer, vous devez faire en sorte que les gens en fait se rallient à vous se rallier à votre mode de pensée. Et c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui, est important. Alors, il y, a un terme qu'on utilise beaucoup, je ne l'aime pas tellement, c'est le terme d'évangélisation. Je ne le considère pas comme étant un apôtre ou, un prophète, si vous voulez, mais euh, au-delà de ça, c'est important euh, de, de, de, faire en sorte que votre idée soit bien comprise, parce qu'il ne faut pas se faire division. Hein. Si les autres ne comprennent pas, ce n'est pas de leur faute, c'est de votre faute. C'est-à-dire que c'est vous, l'émetteur, qui, euh, qui, qui, finalement donner euh, donnait une information. C'est à vous l'émetteur de faire en sorte de s'assurer que l'information que vous avez passée finalement a bien été comprise. Et alors il y a des techniques de feedback, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais pour être sûr en fait que ce que vous, ce que vous émettez a été bien reçu et que ça vous permette de passer à l'autre stade. On est toujours dans cette itération, comme on l'a vu dans le, dans le, premier Donc, tout ce qui est présentation efficace. Présente, alors, j'ai pris ces modules, je me suis appuyé en fait sur des modules que j'avais suivis pour la gestion de projet hein, du euh, Project Management Institute et euh, qui donnent des bases, alors j'ai pas tout repris, hein, j'ai pris quelques, quelques extraits, euh, qui donnent des bases sur la communication, sur le fait de se présenter, sur la perception, la perception des autres, c'est-à-dire que comment vous allez, en fonction de la perception des autres, et eh bien finalement moduler, moduler votre message. En fait, là c'est un petit exercice, on ne le prendra pas, mais si vous êtes devant votre écran, je vous pose une question, pensez à une dernière présentation. La dernière présentation qui vous a marqué. Par quoi avez-vous été marqué euh, Est-ce que c'est la personne Est-ce que c'est euh, par le contenu Est-ce que c'est par euh, l'organisation Donc pensez à tout ça, essayez de décrypter Hein, euh, ce qui vous a frappé, pourquoi et, de, comprendre pourquoi ça vous a frappé. Parce que c'est en visualisant en fait les choses qu'on arrive progressivement à se les approprier et à faire en sorte qu'on arrive à être meilleur dans, le, dans son activité de communication. En fait, avant de commencer, sont des ordres de grandeur. Il y a toujours des études qui sont faites sur les ordres de grandeur. Ce qui est important, ce qui est important ici en termes de communication, c'est de savoir que ça s'appuie sur trois éléments euh, distincts, qui sont les éléments, euh, ce qu'on appelle les éléments, euh, le verbal, en gros, c'est-à-dire le contenu de notre information. Le paraverbal, c'est-à-dire l'intonation, c'est par exemple je vais pousser plus, je vais hausser la voix, je vais accélérer le rythme, je vais baisser le rythme, je vais baisser la voix. Donc tout ça, ce sont des éléments euh, paraverbaux, en fait, c'est le paraverbal qui va faire en sorte que vous allez appuyer plus ou moins sur euh, certains des contenus. D'accord Et puis vous avez le, le, dernier point qui est le non-verbal. Le non-verbal, ben, ça, va être, euh, ça va être mon attitude. Là, je suis devant vous, ça va être mes gestes. Je bouge un peu mes bras, je les, croise pour qu'il y, y, ait une animation pour garder le contact avec vous. Et puis, bon, il y a le regard qui est effectivement en vidéo qui est un peu, difficile à gérer, mais quand vous êtes dans une salle avec, euh, avec 50 élèves, ben, vous, promenez votre regard euh, pour essayer d'attraper le regard des autres, pour voir d'abord euh, comment les choses sont perçues, et puis essayer de rappeler les personnes, de ben, les ramener vers vous s'il y a un petit moment d'inattention. Donc ici, il y a des chiffres, gardez-les. Après, ça dépend de quel dans quel environnement culturel vous êtes. Sachez que euh, quand, vous avez, quand, vous, quand vous vous exprimez, on va retenir un peu 7% euh, de, de, votre contenu, 38% de la manière dont vous allez l'exprimer et 55% de la, la, manière dont vous allez le vivre. Parce qu'en fait, le non-verbal, c'est la manière dont vous allez le vivre. C'est-à-dire que votre posture, vos gestes, euh, votre regard, c'est la manière dont vous allez vivre. si vous avez des personnes, je vais prendre un exemple, qui euh, commencent à lire quelques jours de manière monotone, sans bouger, etc., personne personne va, retenir cette information, donc euh, cette, communication. Donc c'est à vous de gérer ça, soyez-en conscients, les chiffres peuvent évoluer, vous avez ces trois éléments.